Оу, быстрее, быстрее, быстрее. Обнова через две минуты. Гоу, гоу, гоу, гоу, гоу. Так, так, еще 30 осталось. Так, быстро, быстро, быстро, быстро. Обнова через одну минуту. Сразу берем телефон и сразу обна... готовим обновлять.